Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бол гэр бүл салалт түүний хор уршиг. Өнөөдрийн хичээлийн агуулга гэр бүл салалтын гол шалтгаан, гэр бүл салалтын өнөөгийн байдал, гэр бүлийн салалтанд хүүхэд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Гэр бүл салалтын хор уршиг. Гэр бүл салалтаас урьдчилан сэргийлэх нь гэсэн агуулгууд багтаж байна. Гэр бүл салтын гол шалтгаан араар тавиулт, архинд орох, үүргээ умартах, хит их маргах, хөндөрөх, санхүүгийн асуудал, гэр бүлийн хүчирхээлэл, тэгш бус байдал, хит эрт гэрлэх юм аа. Монгол улсын 2017 оны үр хөндөлтийн судалгааны тоон үзүүлэлтийг та бүхэнд харуулсан байна. А гэр бүл салалттай холбоотойгоор үр хөндөлт ихсэж байгаа нь харагдаж байна. Улаанбаатар хотод 72 хувьтай, Төвийн мөсөд 9 хувьтай, Хангаан мөсөд 8 хувьтай, Баруун мөсөд 6 хувьтай, Зөө мөсөд 3 хувьтай байна. Гэр бүл салалтын хор уршиг. Гэрлэлт түүнтэй харьцах цэцлэлтийн тоо жил ирэх тусам нэмэгдэх боллоо. Монгол улсын хэмжээнд тухайн тоо баримтаар өдөрт 10 гэр бүл бэлтээ цэцлэг 40 хос гэрэлтэй бүртгүүлдэг. Гэр бүл салтын шалтгааныг маш олон талаас тайлбарладаг. Хэд залуутай гэрлэх нь салах магадлалтай гэж үздэг байна. Гэр бүл салтанд хүүхэд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Гэр бүл салт нь хүүхдүүдэд том цохилт болдог. 8-аас 10 наснд тэд эцэг эхтэй хаядлаа гэж бодно. Гэтэ тэдэнд уурайг тэр бүр гарахгүй. 10-аас 12 наснд эцэг эхийнхээ салсан бодит шалтгааныг ойлгоно. Элдв 10 шин гаргаж эхэлнэ. 12-аас 18 наснд эцэг эхийн байдлыг ажиглана. Бусдаас хөндөрнө. Гэр бүл салтаас анхаарах зүйл нь та өөрийн гэсэн амьдралтай байж хүүхэд тань таны амьдралыг сонголтыг хүндэтгэн хүлээн зөвшөөрч өөрийнхөө амьдралын тусгаар тогтнолыг бий болгох үедээ гэмшихгүй харин баяртай байх болно. Тиймээс та гэр бүл салт үүсгээрэй гэр бүл салтаас өрчлөн сэргийлгэнэ. Гэр бүл салтыг бууруулахад төв бодлогын төвшөнд анхаарах шаардлагатай. Тиймээс шинжлэх ухааны мэдлэг цэвэрлэн боловсролыг иргэдэд олгох хэрэгтэй. Өнөөдөр залуучууд өсвөр үеийнхэнд гэр бүлийн талаарх мэдлэгийг боловсноор ирээдүйн гэр бүл салтыг бууруулж чаднаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.